Hei sann, velkommen til Brettspillen Takeras. I dag skal jeg snakke om et spill. Jepp. Det her Hva heter det for noe? Det står ikke på. Det var litt merkelig. Ok. Men uansett, eh, spillet her det har blitt stemt fram av mine Patrion-støttere på patreon.com eh, Hvor du kan stemme fram spill som du ønsker at skal bli anmeldt. Eh, så sjekk inn der. Hvis så setter jeg veldig stor pris på det. Eller hvis ikke du kan støtte finansielt, så kan du også spre ordet om disse videoene. Det setter jeg også veldig stor pris på. Men hva i verden heter det spillet her for noe, da? Vi sjekker, vi sjekker reglene. What? Det var merkelig. Kanskje det står på Ah, ah! se her, vet du. Abyss. Abyss. Så dette er et spill som har veldig mye eh, grafikk, rett og slett. Det er ganske koselig å se på. Ta seg en kaffeslurk og studere på, Å, Å, det er min tur. Å ja. Vi sjekker ut. Hello. På min tur så har jeg tre valg. Jeg kan enten gå på oppdagelsesverd, vi har munker her. Jeg kan få støtte av rådet under vann, eller jeg kan få tak i en av disse eh, lordene eh, i bunnen her. Så det er det jeg kan gjøre. Så for å gå på ekspedisjon, så da begynner jeg her, og da flipper jeg opp et kort. Sånn. Disse kortene går fra 1 til 5, og det er veldig få femmere og mange enere. Men før jeg kan ta det kortet her nå, så må jeg tilby alle spillerne rundt bordet Vil du kjøpe dette for én perle? Da betaler jeg med én perle. Jeg kan ikke si noe annet enn én perle. Så får jeg nei, for det er en ener. Se bort ifra den flotte grafikken i spillet, så kommer det med perler som eh, valuta. Ja, det er perler som du tar oppi disse plastikkskjellene her. Og det er din valuta. Veldig, veldig snedig måte å gjøre det på, og fin måte å gjøre det på, men helt unødvendig. Og det, likevel så er det sånn mm, Kult. Da betaler jeg med en perle. Jeg kan ikke si noe annet enn en perle. Så får jeg nei, for det er en ener. Så går vi videre. Monster. Ok, da kan jeg velge å enten å flytte monsteret ned i tak til neste nivå, eller ta belønninger som står ved siden av monsteret. Så det er jo veldig fint. Jeg velger å ta monsteret ned i tak. Jeg går videre. Der har vi en blå firer. Nå må jeg tilby spillerne rundt bordet, og mest sannsynlig så vil de kjøpe denne for én perle, for det fire er veldig bra. Så da får jeg si en perle fra han spilleren der, putter opp i min perlehovedbeholder, og jeg gir kortet vekk til han. Neste kort, en toer. Så samme igjen, nå må jeg tilby rundt bordet, ikke han som kjøpte nettopp, men alle andre, men nå koster det to perler, så mest sannsynlig får han nei. Og en treer, får mest sannsynlig nei da også. Og så kommer det siste kortet. Jeg kan ta det selv til slutt da. Sånn. En ener. Ah, det må jeg ta. Men jeg får også en perle fra banken som trøst. Fordi, eller som premie, fordi jeg klarte å gå gjennom hele ekspedisjonen. Så fikk jeg ett kort. Og resten av kortene går da til sin kors korresponderende plass her nede. Så ser bleks, eh, denne maneten går dit. Blekspruten går øh, dit. Nei, <laughs> dit. Eh, Monster går ut, og krabben går dit. Der har du en ulempe med spill allerede nå. Uh, her så viser symbolet fargen veldig klart, farge veldig klart. Men du skal legge kortet sånn, og så med ansiktet ned. Så du må se på symbolet, og Sånn, yeah, uh, Det blir sånn forvirrende, for du ser etter farget, og så ser du etter symbolet. Det er Litt vanskelig, men ok, du kan bli vant til det. Men jeg synes, den, jeg synes det burde vært litt mer tydelig her. Kanskje en ekstra stor rammegrønn som viser at her er det rødt. For å få innflytelse på lådene, så må jeg betale den fargen som står der. Men så er det noen bobler i tillegg. Men ta den først. Her er det ingen bobler, bare blått. Så det vil si, jeg må betale med bare blåe kort. Jeg har ingen akkurat nå, så det går ikke. Men jeg kan kanskje kjøpe noe annet. Vi ser på den røde da. Jeg har jo masse rødt, som ser. Ups. Men to bobler til. Det vil si, jeg må betale rødt, men også ha to andre forskjellige bobler. I tillegg så må jeg betale verdien der. Så i tilfellet her så betaler jeg 6 av summen, eller høyere. Så jeg kan da få tak i eh, tre, fire, oi, fire, fem, seks røde. Greit nok, men jeg må også betale med to andre farger. Så jeg har en lilla, og ikke noe mer. Så jeg kan ikke kjøpe den heller. Men siden jeg har det en gul også, sånn, tre, fire, da trenger jeg ikke å betale seks røde, men sånn. Tre, fire, fem, seks, da får jeg tre forskjellige farger, to andre og en rød og verdien er høy nok. Så da kjøper jeg det kortet her. Og i tillegg så får jeg beholde det laveste kortet jeg har her. Og det har noe med sluttskåringen å gjøre. Og låtene hjelper deg med å få masse gode egenskaper, eh, som kan være veldig fordelagt i løpet av spillet. Men det er en litt snedig twist her. Eh, si du har en lord som gir deg en fantastisk god bonus. Ok, da har du en liten fordel. Men noen av kortene har også et nøkkelsymbol på seg her. Så si jeg har disse to, som gir meg kjempegod bonus sikkert, jeg vet ikke, jeg har ikke lest på kortene akkurat nå. Hvis jeg da får en tredje nøkkel, i form av papp eller en til lord, så må jeg sende de ut og få tak i sånn kort. Jeg kommer ikke på navnet akkurat nå. Dette kortet dekker over egenskaperne, Sånn. Så du står igjen med kun poengene. Så ved å ha for mange sånne veldig gode lords, så vil du miste de. Miste egenskapen. Og det er en veldig kul eh, sånn, uh, innhentingsmekanisme, for det, du sitter der med to kjempegode. Du har lyst på en til, men du tør ikke. Nei, du holder tilbake uh, eh, handlingene dine, fordi du vil ikke miste disse egenskapene for å få disse. Men i tillegg så er det poeng å hente på disse også. Så det er sånn veldig sånn derre Åh, hva skal jeg velge nå? Og det er vanskelig. Det er skikkelig vanskelig, men det fungerer så ypperlig også. Veldig bra tenkt. Som du ser her, så er det ledige plasser på lådplassen. For etter hvert kjøp så vil det ikke fylles på igjen. Det fylles kun på hvis det bare er to igjen. Men sier du kjøper en lord, det vil si at da kommer det jo mange nye lorder til neste spiller, så han får et stort valg. Det Her er du 1, 2, 3, 4 nye lorder. Men det å kjøpe en lord, så viser det også to perler, og da får du to perler for å gjøre det. Så det er jo på en måte et insentiv for å kjøpe noe, selv om du gir neste spiller eh, per, eh, nye muligheter, så vil du få perle som kompensasjon. Spillet har mange elegante ting i seg. og det er hele tiden sånn insentiv for å gjøre ting du kanskje ikke har lyst på, for du får en slags belønning for det. Og Hvis du går på ekspedisjon, så vil du kanskje få perler fra spillerne. For det, det, er alltid kort der som de har lyst på. Ikke alltid, men veldig ofte. I tillegg så har du monstre som gjør at du kan få belønning på den måten også. Så hele tida så har du ting som eh, på en måte framskynder deg, eller eh, oppfordrer deg til å gjøre ting. Eh, men når det er sagt, så spillet, ja, det er veldig fint å se på. Det har veldig fine mekanismer. Men jeg har aldri hatt den herre Å, jeg må spille Abyss. Jeg har aldri hatt den følelsen av å spille her. Det, for det er litt sånn det er, det er, ikke noe nytt med det i det hele tatt. Det, det er et helt vanlig spill med fine, balanserte muligheter, men jeg har aldri hatt behovet for å spille det. liksom. Jeg hadde tenkt aldri Å, Abyss, det savner jeg. Det er lenge siden jeg har spilt. Men jeg spiller gjerne, hvis noen spør meg. Men aldri den derre Jeg savner det. Så ja, det er, et, det er et solid spill. Absolutt. Men det er ikke noe sånn spesielt med det. Det er det ikke. Uh, men jeg kan godt anbefale det. Og du ser jo selv på videoen hvor lett det er å komme inn i det. Så det er lett å forklare til nye spillere. Og grafikken er jo så innbydende også, så det er et lett spill å, å kunne selge til, <laughs> til, de du vil spille med. Uh, vel, der har du det. Det er Abyss. Uh, en OK anbefaling. Uh, <laughs> take it or leave it, egentlig. Men uh, takk for at du så på episoden herfra. Og jeg håper å se deg i neste episode. Og husk å sjekke innom min eh, patreon konto så se åssen du kan stemme fram til neste spillet. Eller støtte meg på andre måter. Gjerne lik og del og sånt på Facebook og Twitter og alt det der. Det setter jeg veldig stor pris på. Og spesielt kommentarer. OK, takk for nå.